तुम्हारे भाई को मार दिया अभी से एक पवार ने सुनील की ट्वेल्व पे बैठाया क्या हुआ अभिषेक तुमने मेरे भाई को मार डाला हाँ तुम्हारे भाई को तो मारा था मगर इसलिए तुम्हारा भाई गद्दार था उसने हमसे गद्दारी की और जो हमसे गद्दारी करता है उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है बस,